Niechaj piękno Jezusa się we mnie śni, niechaj blasku tym płyną me życia dni. O niech duch mocą swą kieruje zawsze mną, niechaj piękno Jezusa się we mnie śni, niechaj Ogień Jezusa doświadczy mnie, nie kształtuje me serce, poświęci je, by mógł w nim tylko On znieść chwały swojej tron. Niechaj ogień Jezusa doświadczy mnie. nie. Niechaj zawsze Jezusa w swym sercu mam. Niech mym życiem kieruje tak ja chcę sam. Przenika mnie na wskoś, prowadzi w rajską Niechaj zawsze Jezusa w swym sercu mam.